Hola, bienvenidos a mi canal. Podéis suscribiros y todo eso. Pero os voy a explicar una cosa. Hoy haremos un blog encadenado. Es decir, ¿sabéis las, los juegos de las palabras encadenadas? Pues haremos eso, pero en un blog. O sea, yo hablo de un tema y cuando acabe la última palabra será la que usaréis en vuestro blog, en la video respuesta, ¿sabéis? Y eso es un encadena-blog. El nombre es un poco raro, sí, pero ese es el nombre, ¿vale? Y vuestra primera palabra será... Espera, ya está. Adiós. Acordaros que la palabra es espera. A <laughs> Espera.